只要你乖，给你买条街。爱不爱你，不用你去猜。购物车你要我给你拍，衣服热乎往我包里揣。只要你。 çalaga Nega çe çalaga ne 每个地方都是地球中央，让自己勇敢呐喊，心声在变得嘹亮。再跟你说句悄悄话，那是不让你非常惊讶。你哭泣的音讯我接走了，还有放在窗台的娃 멈춰 去，就像一场梦，红尘来也来，去也去，也空。日落。 我是巴波儿奔，他是奔波儿巴，巴波儿奔波儿巴，两个快乐小妖怪，人见人爱。 每个人都进来撒个谎吧， <laughs> 我先来。我现在过得很快乐，你呢？爱情 我是巴波尔奔，他是奔波尔巴，巴波尔奔波尔巴，两个快乐小妖怪，人间。